share the video okay i see onyeka michael rosie life i see you good morning maazi chukwudi iro i see you ben onyeka afọrọ gị ngwa ka ị na-abata share the video i can't even see people viewing me i'm only seeing comments ọsụkwụ ọsụkwụ igbo niile i know that you must be here thank you for joining me on Soko ikpu nne Simon Ekpa yee Chineke nna nekwenu nekwenu nne m nekwenu afa <laughs> nekwenu nne m mmadụ na-aza aza ọsị ikpu nne Simon Ekpa <laughs> nna biko share the video thank you for joining me thank you for joining me prince eh, wotowoto prince ndị wotowoto biko Abum Soso Princess, not my prince. Share the video, share the video, can you continue? Obi, Obikonu. Hey, Nekwe na Alpha. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Enter Chalugo Biafra Channel 1. Enter Chalugo Biafra Channel 2. Enter the Biafran Time Channel 3. Because share the video. Barry, I see you. Thank you for joining. Share the video. ngwa share the video share the video invite others let them join us abeg ka anyị gbapụ ya ọsọ maka na oge adịrọ biko if you are joining share e notice that no na anaghị share our video and i don't like it the thing na-ewe m iwe share the video share the video if you love our achalugo share the video if you love our leader share the video share it if you love maazi nnamdi kano share the video share on the video. Share the video, share the video, share the video. Can you continue? People. Okay, have, oh, Barry, thank you for the 200 star. I love you. Thank you so much. I appreciate you. Wow, wow, wow. ngwa shianụ di vidio shianụ di vidio shianụ di vidio shia dị vidio tụsaba di ozi na-atụsa ya na-aga tụsa ya ka anyị kọntinu ọ dị mma a good morning good afternoon good evening everybody depending on where you are joining me asị m na ọ ga adịrị n'ụlọ niile na mma ụlọ ncha ga-adị echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ n'ụbọchị tata na ụtụtụ tata ama ewetara ụlọ dis message from uh, Chalugo uh, Biafra TV and the Biafran Times and the uh, Fearless at Chalugo and other pages. If you are watching me on all these six pages, I say no, Rinne, welcome, welcome, welcome, Omaka Meru, each and every one of you, Jolly Homa. Then ndị nke bịara ịgba asị Chukwu kpọrọ m ụlọ ọkụ, Chukwu bụọ ụlọ ọnụ. Ụlọ nwa bụ ndị bịara ịgba asịrị, ụlọ alaikighi ihe ndị DOS na-eme, Chukwu bụọ ụlọ ọnụ. dị ka ị na-enene m anya gị ahụ ga-ekpu isi nyụọ eri ọ bụrụ na ị laikighị ihe anyị na-eme na ihe dos na-eme na ọdọrọ nne gị mma ọdọrọ nna gị mma ị ga-ekpu isi nyụọ eri for looking at us for watching me chukwu ga-abụ gị ọnụ chukwu ga-abụ gị ọnụ chukwu ga-abụ gị ọnụ ise ise ise my people i really appreciate you guys biko um, before i proceed achọrọ m iji ohere a wee kene ndị na-ese ndịrị m sta chineke gozi m ụnụ ncha chineke gọzibe unu bikos ọ dụrọ izi ị na-anya na soshal midia so many people akpaligo anyị media warriors na anyị na-eme nke nwa anyị bụ recharge card media warrior anyị bụ irat chineke wee mee ebere facebook wee tinye di star to support us ọ bụrụ everything ka a ga-apụta na soshal midia bịa kọwawala gị gwara gị si gị please enidikwe m nke ahụ enidikwe go na those days kịta anụnụ anyị abago diplomacy anyị abago anoda level ịghọtago so i want to appreciate you guys for uh, supporting me i really appreciate you people chukwu gozi m ncha ngwa share this video ọ bụrụ na ishia video vidio achọrọ m ka ya how many people share go na this video how many people share go the video biko share this video ka anyị kwuo okwu ụnụ afụna the reason why m ji wee foto ntutu taa n'ebe simon nọ <laughs> ịma na eh, mpụta na-ekwu okwu na-efiluo mebi na anyị kpọrọ simon asị before god and man before god and the man onweghị ndị single ipob memba under the leadership of maazị nnamdị kano kpọrọ simon ekpenta asị ọ nobody we did not hate simon we did not hate him ihe anyị hetiri bụ karakta ya na spidi ọ na-agba na ihe ọjọọ ọ na-eme anọdatị nke anyị kpụ n'ọnụ you can come out and tell me that ife onye na-eme ihe ọjọọ enwee nkịtị nwatakịrị a na-abalụ mba ka afụrụ n'anya ọ bụ na your parents maọbụ na onye gụ na-ebi maọbụ na people na ha na-akpụ gị n'ọnụ na-ekwu maka gị na-abalụ gị mba every time e stage your mata na-ekwu mana ọdatị na ihe ị na-eme na ọ dịrọ mma maka chukwu ka ha many people na-ekwu okwu m ha many people na-apụta na social media wepụta vidiyo ha na-ediskọs nwaada achalogo because onwe ihe ọjọọ ifuru m na-eme onweghị ihe ọzọ m na-eme na-abụghị ozi maazị nnamdị kanụ bụ anyị ka anyị na-eme ozi a ka anyị na-eje so you cannot discuss me if you are discussing me ịma that me bụ an enemy nobody is jealous of simon ekperima but this thing you guys fail to understand it Oke ka m unu na anyị na ejelos simon na gịnị ka simon nwere gịnị ka simon nwere other people na-enwero simon azin kedu ihe a ga-asị na adatinọhịa bụ ihe o nweru n'ahụ maọbụ n'ihe o mere achiv maọbụ n'ihe o deberu maọbụ n'ihe ọ na-eme bụ datin anyị ga-eji wee ọ dị ho ipob ga-adụ jealous of him including dos including maazi nna m including the wife of maazi nnamdi kanu that na we all are jealous of simon anyị ọ na-adụ jealous of simon na simon na-eme gịnị na gịnị ka o nwere ọ bụ adụbeghị jealous of god not a eh, common uh, eh, as in just ordinary human being simon is not a prophet onweghị anything simon kwuru bịagone na mmezu dazi pipo na-ejelos maazị nnamdị kano abịakwuo na-ejelos mt simon onye ka simon ọ na-afụ ụzọ gịnị ka simon megoro na chief so far nothing so i wonder why you people ji wee pụta sị na because we are jealous of simon that is where we are talking about the point of correction see nobody is jealous of simon simon bụ onye dị jealous of people because ọ bụrụ na simon is more jealous of maazị chike dozie m ọ bụrụ na simon is more jealous of maazị chinasa nworu o kwesịrị ịnọ under them na-eme ihe a na-agwa but because of na onego anya ha ke eh, in every ramification the dos ka simon ekpa that is who o ji wee pụta na-eru ha anya ọkụ during the time ejidere e maazị nnamdị kano maazi chike dozie m amaghị onye simon bụ maazị chinaza nwere amaghị onye simon bụ onwe ihe gbasara ha gbasara simon they have never for one day pụta na social media hapụ ikwu ya ha na-ekwu bido kwuwe okwu simon no ha da-eme ivu nkịta ọ na-eme ọ na-agba iche na mmadụ bụ egwu ọ ndị ipob media warriors bụ ndị na-eme azin na tackle his issues because orubeghị the level maazị chikedozie m ga-apụta na redio biafra bido kwuwe okwu simon bụ maazị chinaza nwee line line simon is a nobody anyị nwa it is our duty to as in to correct him to deal with him ka o wee kweta that na ọ na-eme okay look at it now Simon onwe ihe Simon na contribute na IPOB Simon enwetabeghị one naira Simon elebeghị ofu mkpụrụ ihe o nwere si na o tinyere ya na dis strọgụ ka afọ dat na ihe na-aga aga na la ihe Simon du busy na-eme bụ ị na-ejelos onye anya fụ datị na ị na-alụ ezigbo ọrụ datị na pipo na pipụl na-ege gị ntị obido kọtọbago blackmail bego je dig out your past dig as in he will go and look for something that will make people to hate you that is the job of simon na social media o nwere ife ọzọ simon is not working for biafra get that into your onwe ihe simon na-alụ for Biafra. ọ bụrụ na ị gbara ya mara ya today na ọ na-aghọlị gị onwere ava young thank you so much for um, star thank you chukwu gozie onwere o nwere ofu mkpụrụ ihe samon na-eme na social media na-abụrụ na blackmail people nothing more so stop saying that na simon is doing a wonderful job kedu onye bido this blackmail from day one kedu onye malitere ikwu maka people from day one is he not simon gịnị gbasara simon gbasara that na dos are compromised why simon jiji wee malite this attack started from simon and he must end it you can just you nweghị ike ịpụta na-atinye nwatakịrị ihe si akọmọn ah, ebe na agwa is not possible as far as that na nwata ihe nwatakịrị ga-eberịrị agwa na simon ọ dụ bizi na blackmail people ọ chọọ ihe ọ ga-agwa gị ọfrọ o je dig your old videos your past ihe imegoro mbụ ihe imelụ mgbe na ijenbe ipob oje dig pụta ya were pụta na soshal midia bịa tanishie imeji gị people ebelive he's good in that simon ugbalu first black male people he's the one that started talking about people na this struggle nke ahụ apart ka m gwa gị nobody is jealous of simon get that into your empty head ọ bụrụ na ihe o ji aghọli ụnụ ihe o ji jide unu n'ọrụ manụkwa ya ma dat na enwere in enwe billionaires na this struggle ịmana onwe ndị ji this struggle ever since ejide maazị nnamdị kan how much ka ịtụgolu e eji eji ikpe maazị ego one ka ịtụgoro e na how much have you contributed nothing mana struggle na-aga onwenego ụbọchị ịnụ dat na ipob na-eshek enwere billionaires millionaires na dis struggle that are not making noise people do as in they are hidden simon is nobody ego ole ka simon tigolune gụnwa na onwe ego na-efolo simon na support simon how much have you contributed nothing but ipob kwukwa ebe ọkwụ do stronger maazi chima thank you so much for the star o oh, biko shiara m i am not happy this morning ifu n'ụtụtụ obi adọrọ m mma shiara m vidio ịpụta imeghe ọnụ na-akọta ịmakwa ịmakwa the meaning of ipob ịma ndị a na-akpọ ipob ịma na enwere ide na this ipob struggle people bụ ide people bụ dat na ha kwuo okwu the ho world akwụla ọtọ ịma na enwere na this struggle who is someone onye na-anọ awas na azin si na ọ na-eme vidio iche na everybody ga-aghọ nkịta ala na soshal midia iche na onye ọbụla ga-apụta na-ekwu okwu otu amara achọghị ngosi wee nọdụ ala na-ekwu okwu everything abụrụ by ịpụta gosi onwe gị simon is showing off simon is not doing anything simon is only showing off on social media get that into your you guys refuse to understand ị na-aghọta ihe a na-agwa gị ịdị nzuzu ịdị iberibe ego na ka samuel tigone kemgbe ejide maazị nnamdị kano ọma ntinye ego kama ihe ọ ga-agwa m bụ bịa tụnyebelu m ego am doing fundraising and any day you stop someone from doing that fundraising someone will hate you forever goma bụ onye bụ manesman ya ọ na ha sọpọtụ gị filo dat na mebi dat na ihe e, e, gona ya na-eme na gona simon bụ if simon can betray nelly you are nobody that simon cannot betray get that into your head simon etinyebeghị nwa naira na ipob before before ekidnap maazị nnamdị kano simon have never have never contributed shishi na ipob so kedu ka ọ dịghị ka ọkịta eji maazị nnamdị kano eji ka simon na-alụ ezigbo ọrụ kedu dibia gbalụghị afa nke a kedu onye gbalụghị afa kedu onye okwu that na simon is doing a wonderful job n'ebe kelee ebe simon na-alụ ọrụ gịnị ka ọlụ azi nkedo ihe bụ ihe ọ na-eme ọ pụta obere oche danọla ala na-ekwu okwu from morning till night o kwucha ya ọ nakpuo kedu anọda tin onye pụta gwa ihe ọ ga-eme ọ sị na onye ahụ adịgo compromise so many people ekwugo okwu na soshal midia na-akọndem na ihe simon na-eme gịnị ka simon pụta gwa unu na onye ahụ afọl ga apat okwuo ya omuvuo on kọntinu. as i'm talking to you people now simon nọ somewhere na-akpịkọ ihe ọ ga-agwa unu today someone is a criminal someone nọ somewhere na na-agbakọ ọgbakọ owepụ mmanụ nke ọ ga-abụ ọgwago azin ọ bụrụ na ndị ipob bọs tụọ ya ọpụta okwugharịa no i have not <laughs> uh, i want to correct but i lied yesterday i lied i lied yesterday i am not nelly and nelly is not me Uh, <laughs> uh, I want to correct this today uh, Barrister Ifeanyi Ejiofor is a no-go area ọ bụ onye si ụnụ that Ifeanyi Ejiofor is non-compromised that, that, that they will stop listening to Ifeanyi Ejiofor Ifo Simon he is a criminal today watch ya out ihe ọ ga-apụtagwu ụnụ ekwu ekwu aka aka Simon eso na IPOB Simon naghị echi broadcast radio Biafra simon onwe ihe gbasara gbasara ndị dos mana eni smart na-enwepụta kpọba spid na enu ihe o jere na twita jee twit yesterday ala eji maka emerie invite na redio biafra simon never shared that flyer simon asụtaghị ya n'ude simon never mentioned it simon epostighi na page ka ọ gwa biafra that na ala eji maka will be na redio biafra simon did not do it but immediately enyelu that announcement that na date of our leaders court that na shift today to this september not uh, uh, uh that is no more october simon put the first person bulie. na that same radio biafra ka agwalu the whole biafrans that na maazi chike dozie will come out tomorrow bụ friday to come and address biafrans simon alachapụ n'ọsọ bịa gwa unu that we have been formed that na shift go date onye ndu to uh, eh, this september that na uh, uh, for that reason on that very day that na a ga-enwe sit at home na ene anụmanụ kedu onye simon na-alọli sit at home nke etigoro na already maazi chika edozie mmeri publicly known that na any day our leader will be appearing in court that na that day ga-abụ sit at home but simon na anwapụtago bịa Uzo ụzọ kwuo ya ka ọ dasị ifụ anya manyelu data ọda what am i trying to tell you simon is a criminal believe it or you deal with it there is no two ways about it the whole world ma onye simon bụ simon bụ onye oshi enweghị any good record ebe simon nọ so how can you expect innocent people like ipob like ipob media warriors ipob worldwide dos worldwide ka ha dị jealous of a criminal somebody that doesn't have any good background good name na social media not even talk of not to talk of biafra land ịkpa ndị nna anyị aka na vileji na they will tell you that na simon bụ onye ochi na ha aghọta ihe daboy na-eme na daboy ga-ede onye kpọpụtara ya na onweghị mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee tụpụrụ daboy ọnụ ka ihe daboy ji wee pụta na-egwusisi ụmụ any mother if you go down to biafra land na any mmadụ ịkpọpụta jụọ ya si mama biko ke ndị na-eme ihe a ke ndị na-ekwusisi mmadụ na dis dis eh, eh, eh, land ihe ọ ga-agwa gị bụ na ndị otu simon ande simon ụmụ bois a na-ezu ohi ọ simon kpọpụta ha na anụkwuru nnọọ na-egote egbe na-ebunye ha ihe a bụ ihe our mothers our old fathers pipo nọ na biafra land ihe a bụ the testimony ha na-enye n'isi simon then somebody a na-ekwu dị okwu a ndị nne na-asụ ọfọ n'isie ndị nna na-asụ ọfọ jọọ n'isie ụdịka onye a ka somebody like nwada achala ugo maazị chike dozie m maazị chinasa nworu and the big big men na ipob ụdị onye dị otu a ka anyị ga-apụta du jealous of ịfụrụ na ọjụjụ be ọ na ịfụrụ dat na ihe a juju simon na-eme ụnụ the more you look the less you see ego one ihe ị ga-ajụ onwe m bụ ego one ka samon tigolune na dis biafra struggle ọ sị na ya bụ e, maazị nnamdị kanụ spiritual son jee mitie maazị chike dozie m maazị chike dozie m ọ gaghị akaụntụ ego one na ipob maazị chinasa nwori ji semtin mụnwa na onwe m ji semtin i have been contributing na ipob so many of us ego one ka yo simon contribute tegonne ike na recharge card media warrior she used to beg she used to do this ego ole ka itinyegolu simon na-anaghị ebeg mana all his platform ọ monetize ya monetize ego one ka datio simon tigolune na this struggle before ejide maazị nnamdị kano and till na eji maazị nnamdị kano eji ego one ka ha ego one ka o tigolune why can't you ask that boy that question jụọ anya sịa ego a na-ere ezi kedu onye ọ na-enye kedu ihe eji ya eme ọ maazị nnamdị kanụ ka eji dismon simon na-ere ezi welu na-eji ikpe kedu onye pụtara ụgba simon si adat na shift go date eh, eh, date of our leader to september instead of october kedu onye jere je gwa simon ọ bụ azin ọ simon one on one ka ya na fonu ka o jekwuru ya ejekwu ka ha onetiri kedu onye jere gwa ọ na-afụgo na simon is a criminal like we told you people no barrister no legal team maazị nnamdị kano na contact simon ife ihe niile ọ na-eme agago m round ụnụ madapụta m na n'isi mmiri don't as in don't look down on me adụ m egwu gee ntị ka m gwago elugo m n'isi mmiri wee jụọ ese asị na ihe niile simon ekpenta eh, na-eme na soshal midia na onwere anybody na-enye infọmeshon simon sigo dat na ya nụrụ eji wee gwa dat nobody na ihe simon na-eme bụ na soshal midia simon monitọ karịrị redio biafra more than me and you if you think that simon anaghị ege redio biafra na lie simon ifu ihe nkịta kwuo na without the legal teams of mazi nnamdị kanu who told him kedu onye gwara simon that na onye de simon ojere abuja since ejighị isi masta ọ sị na maazị nnamdị kanu bụ master na ya nwa bụ spiritual son how many times ka o visitigo his master na dss dungeon mana ọ pụta na soshal midia ọ sịrị, we have been formed we have been formed asị ibu chukwu kpọọ ha ọkụ chukwu bụọ ha ọnụ nwanne eze kasị otoro kwajaa gị ikpu chineke bụọ ha ọnụ chukwu bụọ ha ọnụ forever anụmanụ common zupụ ebe ozu mana pụta sịghị we have been we have been informed agwago anyị ị na eme anya semon naghị eshia redio biafra eh, eh, eh, broadcast o ihe gbasara gbasara ipob ka esi ka esi mego inform kedu onye gwalụ gị ị jụọ ndị legal teams niile onweghị onye gwalụ simon onweghị onye ya na simon na-ekwu dis alọ ejimakọ alọ ejimakọ ada atụpụrụ simon ọnụ onwe ihe gbasara simon gbasara alọ ejimakọ barista ifeanyị ejiọfọ onwere ihe gbasara barista ifeanyị ejiọfọ ikwute okwu ya ọgbaka ịmụta e o si eme o rijeti ọ jụrụ simon jụ m otuto simon o ma nlafusa oke abụdịdatị n'ihe na-ekwu na-asị nwaanyị na ọ bụrụ na ndị a na-atụpụrụ simon ọnụ simon aka anya ịkpata ha na his page ụnụ m onye simon na-ebugatu ụnụ m onye simon bụ hikambuga simon na eko aja uko mgbanụ na na anyị maka e, e, e, legati maazi nnamdị kanụ bịa ma adresị anyị maka eziri ozi anyị nwapụ n'ihe a na-eme ipob members under dos under the leadership of maazi nnamdị Kano anyị maka abịarụ kwa that na maazi nnamdị Kano scott hearing that na eshift nso nso a to septemba na ọ bụrụzi ọktoba anyị nwabụ ndị agwalụ agwa ha simon simon is not among us mana simon eburugo ụzọ bulie gbaje na twitter jekoo bulie onwe elu na akwa n'elu tinye dat na na that very day na a ga-enwe sit at home mana simon na-afụrọzi afrozi the memo ịma powerful dere ọfụụ the warning ịma powerful nyere under do under ipob ọfụrụ that one that na all these boys simon na-azụ na na na na na na biafra and then akụ problem all those boys that na azim na tam elugo mgbe a ga-ebido na-achịkọta ha na-akpọ ha ọkụ nke a bụrụ nke na ha bụ nwanne anyị ka a hapụ ha suffer not sabot live simon afrodawan bịa dee ọfọdawan bịa twitie ọ jọmpụọ na ya gbaje medicine after death propaganda ọ fụrụ di men ojighị okwu jedie bikos ọ ma ya ka a na-agwa ọ lachapụ ọsọ jeje ghọkụrụ nke na-agwasalụ ya tweetie ya ozugbo ozugbo otu otwiticha ya na na-enyo enyo ọda ka ifu ihe na-agụ simon simon chọrọ ịbụ eze ọ chọrọ ịbụ lida mana onwero the qualities of leadership onweghị any ngụ quality a ga-eji wee hotel as a leader. ihe niile bụ ikike ikike kọmandụ kọmandụ oshi oshi doneti uh, doneti kọntribut kọntribut fọndrezin fọndrezin how many times ka maazị nnamdị kanụ na-apụta na-eme distance before you be a spiritual son of somebody you must learn from that person esi that nọ ịbụ his spiritual son ihe a niile simon na-eme today maazị nnamdị kanụ na-eme propaganda ụlọ ọma maazị nnamdị kanụ azụ onye na-eme propaganda the answer is no kedu onye simon mụtara propaganda n'aka ya simon kedu onye ị na-apụta agwa that na edugo informed you and who the informed okwu ekwuru agwara gị o nwere ihe gbasalụ awa gbasalụ gị maazị nnamdị ka na ọ bụ lida of onwe mgbe eji sịgụ that na eh, eh, eh, maazị nnamdị the leader leader of autopilot o nwere mgbe eji wee gwa that na maazị nnamdị kanụ na-elid pilot simon ka m gwa gị today enough of this your rubbish look let me tell you eh you are on your own ihe ọ bụla ị na-eme keep away from agwago gị ọkwa ifuru gị nkuru a ga agwaji very soon agwana gị because ihe azin ọnọzi ọdụ ka ọ mkparịzi azin ọnọkatazi odozi asif ka ọ na anyị ọdụ wik atụrọsonụ m ipob na ahụ anyị ada na azụ onwebeghị ihe anyị kwuru anyị emerụ. i trust ipob that na onwe onye ga-abata na ipob bịa zuzuo ezuzuo na afrịka is not is not done agwago gị simon if this boy si ji acommit atrocities na biafra land taa na elugo mgbe a ga-achịkọta ụnụ will cash your life ọkwa maazị nnamdị kanụ kwurie anybody not taking order from maazị chike dozie m that na a ga-ejide gị ejide gị that a ga-edilu with nke abụghị nke ka apụta ka a akị agụ maọbụ ka emee ego nka wuwu cashew simon efugo na dis your boys a ga-anwụdo unu gị oke ejide unu a ga-edilu with you people in fact if you survive it ịmadasị na chineke fụrụ gị n'anya ileki ya nọ na mba fufiteri ileki ya nọ n'obodo dụ anya onwere azin distance is more baru ya simon ifugo na ndị otu gị a ga-anwụta ụnụ <laughs> when we tell you that na a ga-anwụta ụnụ kwe maka ọ na-adị gị kwe maka ọ na-adị ụnụ mgbe mgbe bebi bush megheriri emegheri anwụchikọ ya gịnị gị ibela akwa ya mụọ azị one month e, everyday pụta ịkpụrụ maazị e, e, chinasa nweoru chinasa nweoru o ji wee pụta na redio o ịma na redio biafra ka na-eme ezizi bọtịsịratinendigwe e o ji pụta na redio biafra wee na-akpọsịsị afa pipụl simon ifu this time around ị ga-ebe blood ifuru gị ị ga-asa n'ọnụ this time around eh, ị ga-ebecha akwa onwe onye ga-atụpụrụ gị ọnụ you better go and tell those boys to go their way let them surrender the guns you bought for them go and tell those boys that they should surrender the whole guns every ị na am m biafrans wee na-ego egbe gwa ha that they should surrender those guns and run away because very soon achọkwa m nke ọ ga-abịa ejide I will not be killing again I have repent adanwaghị Simon dase because so many of them ejidego nne ha akpọgodogo afa Simon dị onwe nke nne nele ọsị na Simon se ndidie sidat na ha bụ ndị otu Simon na ihe Simon gwara ha na-eme bụ dat na ha si dat nọ nọọ e ka ha bụ otu Simon si wee lata ha na that they should come and join IPOB esl. but i believe that na all these boys nọ na social media na-afụ ihe na-emeri so any of you ejidere ị gaghị asị that na ịmarọ mara ama that na anybody contact gị si gụ that na ị ga join ipob esl mara ama nọ simon ekperima and anwụde gị ejide gị abeg adụrọ na forgive me adụrọ na mara ama that na a ga-egbu gị ifuru gị aka alụ gị ejide gị ejide for the fact that na ị na-awụ ọkụ for simon na ị na-akọsụ problem na biafra land na ị na-eji egbu ndị amị na-egbu ndị polisi na-azị na bọọnụ houses ndị mmadụ onye fụ na onye ipob ijejide ịchọ ka emekpuo ipob ka ọ bụzie sọsọ ọtọ pilot na-ewu enweta gị iwu no survive ị gaghị asị na agwarọ gị ị gaghị asị datina ịmarọ na ichekwa ma eh, ndị ipob datina onwe mgbe iji wee mara na simon dị iche eh, ipob dị iche enweta gị simon agaghị agwa ụnụ nke a he will not announce this to you people but ọ ga-ebuli elu kọọrọ ụlọ mana mgbe aka ga-akpalụ gị ị ga-ebe ka samon nọ na finland onye nke ahụ a ga-ejide uwu kashima life den ejide ọ ga-anọ ndụ na-afụ ọnwụ ya anya including you meghere ime onwe onye nwere time gụ but oge na-abịa mgbe ị ga-ebe ya biko ịdụ bizi na anas kam awa our mothers they are now scared to go out on Mondays right ọ na-atọ gị ị ga-ebi onye onye anybody fụrụ on monday ị ga-eme onye nke nka dide a ga-akpata gị aka ị ga-ebe ka ego ilegharị anya left and right ị gaghị afụ simon but a ga-dance you will not go back alive that is one thing for sure it's not a threat it is a promise so better for you now it is better now that na iburu that gun simon bunyere bụ drop ya go and surrender that gun ịmara ebe ị ga-asọrị nde jee tụọ ya n'ọhịa maka aka ata gị ejide gị gụpụ nwoke gụpụ nwa okorobịa samuel na-eyi uzu wee na-ekwusisi ụmụnne anyị wee na-azi wee na-ekidnap our brothers and our sisters aka ata gị <laughs> aka ata gị ị gaghị azụkwa na agwarọ gị all of you fụchadị memo unu bi na soshal midia, unu na-ekiri soshal midia. unu na-awụ ọchị anyị unu na-anụ news niile unu na-anụ everything a na-ekwu na facebook ị gaghị asị na ịmarọ redio biafra is always on ibu na sam tokin na ọdụ on ije ebe ahụ ị na-anụ ya maka aka ata gị onweghị ihe ikwuru n'ụwa ka espee gị as in ka hapụ your life onweghị ihe ikwuru onweghị anybody bịa to your rescue a ga-ege ntị until na-eme gị ihe ịgbabie ọ bụrụ na ikubighị umere nobody will leave you because unu do me mana ama na ip akpata gị aka ị ga-anwụ ejide gị otu ahụ isi egbu pipụl ka a ga-esi egbu gị ka ịfụ ka ọ na-adị don say that nobody warned you simon agaghị apụta na broadcast abịa gwa ụlọ nke si unu biko ọ dị ihe oge ọ na gave you people go and surrender it he will not tell you but ọ ga-adị busy na pretend but mgbe a ga-ejide gị that same simon will come out on social media to come and blackmail ndị ọ ga blackmail but by then ọ ga-adị too late onye egwuregwu gị onye anwụchikọrọ anwụchikọgo onwe ha amount of preaching saman ga-apụta maọbụ expose saman ga-apụta na facebook bịa mee na eji onye dị otu a ejidela gị ugbu na-ejidego gị and you were a criminal and a ga-egbu gị you will not go back alive chineke ma elu gị ebere if i threaten you chukwu bụọ m ọnụ ipob are they threaten people they don't threat they don't threaten people ihe a na-agwa gị bụ fact and figures because our leader enye gị ọdasị na ya chọọ ka biafra land jụọ oyi still simon du busy na-ebunye ụlọ egbe unu na-akọs problem that means maazi nnamdị kana ize nobody to you people abi olee ule bụ inye ọda ka datị mkpụrụ maazi nnamdị kano si onye bidoro dis struggle sego ị ga-alọvụ biafrans karịa maazị nnamdị kano ịlọvụọ biafrans ị ga-elu levụl lọvụ maazị nnamdị kano nwere ebe biafrans nọ mana maazị dasịa maazị mepere ọnụ si unu maintain peace na biafra land at na biafrans bụ the reason why o ji wee nọ n'ebe ọ nọ today ọkwa o kwurie unu niile fụrụ ya samon bịa saa gị isi were ego nye ego bulu egwe bunye ego ị na-akọsụ problem onye iyi jidere ịgba bikọsi ego juru gị akpa even nigerian police and nigerian army they don shoot anyhow because of gini bullet gara ọnụ but ụnụ nwa simon ji ego ọ na-askam biafrans na fọnd pọket ụnụ taz igo mgba bụrụ problem enu ime aka na akpa ego ị na-agbazi anyhow unu jide pipụl na-agbanwu ọbara abago n'anya but very soon ipob is going to catch you we catch you alive then you will tell us who you are working for ị gwa anyị ma maazị Nnamdị Kanụ dunyelugo ozi na-eje ka ọ bụ kedu onye dunyelugo dị ozi ị ga-agwa anyị the person that send you to be causing havoc na Biafra land you must explain to us and after the explanation you will go down have it at the back of your mind that ịkọba ihe niile ị ga-akọ na ị ga-anwụ nobody will leave you a word is enough for the wise for the propaganda ceremony na-eme na social media ị like ya allow your brother to be used chukwuma onye nzuzu ifele na-emekwa na ịbịara na-ekili nwaanyị <laughs> ịma ihe ọ ngwọrọ ka bụ na ọ dara n'ikpo nnụnụ gbata nza your mates are doing well your na-etinye ego ha nwere na ipob ị na na facebook na-akpọ daazị na-akpọ pepụ iyi ifele ọ na-eme gị ịfọrọ na ifelu gasị ma you failed ele anya na nwaanyị na-enye gị nri o nwere akwụ na idobelu n'ụlọ ọ gbata akwụ na osie nri bụ ị na-eri ifele ọ na-eme gị ọka nkwuwa okwu na you are inconsequential get out so for propaganda simon na-eme na social media <laughs> oge na-abịa mgbe a ga-ahụ ụkwa ahụ bụ ụkwa ghọọ ile nke a bụrụ nke na ọka apụta ka ebido gosiba gị vasash gosiba gị shu gosiba gị ihe a na-eri gosiba gị kọfị a na-aṅụ gosiba gị eh, mezdis gosiwa gị eh, otu nwa nwoke si wee wụ jọmp anyị agafegoda rọbish <laughs> anyị agafegoda level ihe a nọ na-abụ action enough of this na rubbish because ịma na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ were mgbe ọ dị echi ọ bụrụ na anwụtahụ na life all this nonsense agaghị akwụsị so a ga-use you people as an example to others to those that are still hiding akpataghị aka ị ga-ebe ka tomorrow mass Chike Doziem is going to come out on Radio Biafra to address biafra agwabugo m ụnyaahụ nwada na-ekwukwe taa hapụ onye na-awụ ya ala hapụ onye na-asa n'ọnụ ọ sachaa n'ọnụ ọnọ ya nwayọọ Simon Ekperima is inconsequential like I ask him na Twitter asị ya kedu onye melụ gị inform who informed you kedu onye gwara gị o nwere mgbe ejiri gwa gị ọkwụ biafrans ka agwalụ ayụ among kedu onye gwalụ gị kedu onye gwalụ gị akụ ha na-ekwe iburu ịlachapụ ọzọ maazị dozie ma apụtabeghị apụta ịpụta na asị ọga kpatakpata ịpụta na ozigbo bịa kwuru ihe agwa ha bụ okwu na-agbasa alụghọ gị eche m na isi na ịbụ ikreti ene vob voice of betrayal kedu ihe ị ka na-etinyere ntị na redio biafra redio biafra meseji brokast si na redio biafra pụta ọ bụ for you simon onwe ihe gbasara na redio biafra redio biafra a na-ebrokast di iniri ichi nne gị na redio biafra ka ichi nna gị ka iniri gị onwe ihe gbasara gbasara ihe ndị ipob na-eme gịnị gbasara gbasara redio anyị bụ ịnwego your on redio ikretene your own doe adeno working again hapụnụ dos anyị aka with our message with our radio gịnị gbasalụ gị you are the leader of autopilot maazị nnamdị kano is our leader so why are you disturbed kedu ihe ị na-aṅara ntị na our own rụọ n'ọlụgo echemnes na anyị adịgo compromise ka ihe mere ọ ga-abụ ezi anyị ozi anyị bịagwa ụmụnne anyị iburie okwu anyị gwara ụmụnne anyị ọ gbasara gụ simon onwe ihe gbasara gụ gbasara ozi eziri anyị na court case our own leader not your our own leader ipob leader datinozi septemba na ọbụrọzi ọktoba samon gịnị gbasalụgo n'ime naijirian gọọmenti o ji ga-eji ọ bụrụ na ejidegogo ndị ọtọ pilot a na kampen kwa for you why are you as in why are you disturbing our peace simon kedu ihe anyị melụ gị gịnị gbasalụgo gbasalụ ipob simon are you a member of ipob how much have you contributed na ipob what is your business with us simon why can't you allow us to rest simon hapụ ipob aka hapụla anyị awa lida hapụla anyị awa redio and awa broadcast si n'ime ya pụta onwe ihe gbasara gụ 37 pipo are thank you so much hapụla anya ya is not is none of your business ịlachapụ ọsọ jebe na twitter twitter ka ije twitie ị na-edisplay your foolishness ọ ga-abụzi on that very day biafran sit tomi asị na simon nyelu dị ọda zuzugharịwa you will remain a fool na social media onwere onye nwee time gị everybody amalụ gị ihe pụrụ ime so meghelibe your guilty conscience na-edistọb bụ for your mind na you are working for maazị nna <laughs> for your mind na you are working for maazị nnamdị kanabi <laughs> i pity you onwebeghị ihe fụrụ onwebeghị ihe ịma onweghị ihe ịma na elu gị look at you ka ịdụ ka arụsị abụrụ ọnụ na your platform onwe ihe na-eme die viewers bụ fake ọdago niile fake site at gị niile fake onweghị ihe bụ real na your platform ihe niile ị na-ego ego fake fake fake ị na-anata ịnweghị ike inweghị ike ịpụtara onwe gị naturally na social media kwuo okwu people you must buy viewers everything about you bụ fake i challenge you i challenge you ọkwa ị na-achalenji dos ị na-achalenji ipob ị na-achalenji media warriors i challenge you to bring to invite our leaders wife na your platform ka o mee ya obey simon ịma na ihe na-eme bụ real and legit and the pure and is approved by maazi nnamdi kano simon can you invite the wife of your spiritual father you claim that you are his spiritual son can you invite our leaders wife to your platform ka ọ bịa kwuo okwu ka anyị nụ simon mekene our leaders wife invite na your program ka ọ bịa speak ya out ka anyị nụ simon ime ya <laughs> if you do it in fact ka hapụ ikwu ihe m ga-eme megodi ya eme megodi the post eme ka people mee ya acknowledge simon or invite barista ifeanyi ejiofor na your platform ka ọ bịa ma ọ bara isi ifeanyị ọkwa na ị nọ na the right path and ihe ị na-eme na maazị nnamdị kanụ mere ya prove that na ị na-alụ ezigbo ọlụ that you are the last man standing simon i challenge you it is a challenge asịkwara ngụ weta ego ka eti na ipob no our legal teams of maazị nnamdị kanụ kpọtagodo one of them mee that person maọbụ nya kọlụ godo in na your program ka anyị nụ ya simon ụgbọala anaghị google for a very long time simon ọkwa ifu these people ị na disease they will leave you tomorrow onye ga-ata afụfụ njọ niile abụ gị nwa ifuruma ndị anụmanụ ị na-ebu isi egwe na-eme everything gụnwa bụ onye ga-ata dị afụfụ wait for it ka maazị nnamdị ka nọpụta wait for it let him come out how far about the 10,000 us dollars isi ka a every month nke last two months atụrụ ya nke last month atụrụ ya nke this eh, present month atụọ na ịbụ onye oshi nobody will listen to you if ndị niile na-efolo gị they are just fooling you don't worry obere oge ị ga ebe ka egwu i can wait ngwa n'ebe m na-eje i am okay ma as in my health is tantam apụ nkwụsị ike chineke ga-edobe everybody ndụ mazi nnamdị ka na-apụta ewee fụ ihe imetelu simon dade ga-adụ ka e eh, naijiria ga-adị gị ka dazi ka london that very day ị ga-ekwete dat na ọ na-eme that day i cannot wait to mock you on my page ọkwa isi na ịkwụta ntam na ihe niile ị na-eme na legit dat na mụta dat na ibu spiritual son maazi wait for it simon ị ga-eresta ọrụ nne gị ga-eresta ji nne gị na ajị amụ nna gị on eh, eh, 2023 ka ị na-erestọ biafra that means ị na-egwuizi maazị nnamdị ka n'anya aka n'anya ị na-ewere aka na-egwu ya n'anya ọkwa ị ga-erestọ biafra na 2023 ee eh, that na david ee eh, david jikwe wee bụrụ mm, mm, that is the same god that anointed saul anointed david for that reason that na saul eh, na david mechara take over from saul emechazie nọ david kpọziri ụmụ isrel wee batazie na promis land for that n'ọgụnwa that na maazị nnamdị kano bụ sọl den ọgụnwa bụ david for that na iteki go over from maazị nnamdị kano anọgụ ga-erestọ biafra for your mind chukwu ga-abụghị ọnụ chineke ga-akpọ gị ọkụ ọ kwefụrụ gị chukwu abụọ na gị ọnụ ka ọ ka o siri pụghị ọnụ o nwebeghị ihe iji be ha afọ maazị nnamdị kano wee mee unu mana m gwara unu na boy nwere so many fake akaụntụ na soshal midia unu chee na egwuregwu ọkwa na-afụgo twita twitter da twitter tweet na twitter ọkwa unu ya that handwriting na that grammar ọ na ọ bụ grammar simon ọ bụrụ otu simon si ede ihe ọ bụghị otu simon si ekwu okwu o nwere ihe dị iche n'okwu simon na maazị nnamdị kanụ bụ sọl na ya nwa bụ simon bụ david and na david mechara take over from sọl anọ chineke merụ sol anoint mekwara david anoint and that na david tekiziri over from sol mechazie kwarụzie ụmụ isrel wee batazie na promis land for that na ya nwabụ simon na-etekigo over from mazi nnamdi kano and that na ọ ga-erestore biafra na 2023 with 10,000 us dollars from uh, uh, 50 people every month from now till december ka david of our time david david simon ọ ga-erestọ biafra chukwu ga-abụ gị ọnụ ọkwa ịfụrụ gị chineke ga-akpọ gị ọkụ ịsọta ị na-enye awalida chukwu ga-akpọ ọkụ my people biko share the video share around video eziokwu ezigbote iwe na-ewe this morning eji m ụtụtụ eme vidio eji m ụtụtụ eme vidio but afụ m this sweet eh, this idi ọtụtụ it yesterday isi gbakaba m ezigbote iwe ịma ihe pụtatụ na iwe eji m mana simon i will never stop talking about you no matter ihe like ya send away your irat ano sendo na ihe unu na-arụ bụ every platform unu niile nọ die ka unu monitor mara ihe onye a na-ekwu send you. onweghị ihe gbasara m so many people are not coming out from you ha na-apụta n'aka gị so many of so many people na ha ha as in they are not rejecting you ha na-ajụ gị because o dogo ewu na anya that na ịdụrọ genuine you are not on the right path ọ bụrụ na ọkwụnọfụ ka ndị ipob media warriors si akpọpụtasị awa barista redio biafra anytime we want na akpọpụta barista ifeanyị ejiofụ okwu okwu akpọpụta alọ ejimaka okwu okwu akpọpụta nwunye onye ndị okwu okwu anybody is free but simon if you do it you can never do that nwanne nwunye you cannot do it i challenge you to do it isi na ị na-arụrụ maazị nnamdị kanọlụ you uh, you have every right to invite our legal teams na your platform na so go and invite them ka anyị fụ jee kpọta ha ka ha bịa na your platform bịa kwuo okwu ebe isi na maazị nnamdị kano is in support of what you are doing simon invite any of our legal team na your platform let them come and speak to biafra ka anyị fụ gị nwuo ya mmechi ọkpa daz don meke na-eme ya eme ka anyị fụ gị imenwuo ya chukwu kpọọ m ọkụ simon if you try it make god punish me mee ya is a challenge anụmpana ọ dị mma my people on this note ka um, m sign out i'm going out i'm going out in the next uh, 20 minutes okay uh, i really appreciate each and every one of you ya dịrị unu niile na mma chukwu gọzimelụ m ọnụ ọ si na onye afọ gị thank you for joining me uh, eva eva i see you Thank you so much. Uh, many are running out from autopilot. So, many yes. How did you know so many people are running out from autopilot? Because ha fugo nke If our leader's wife can come out and as in an address Biafrans the way she did, if rather na ugo ebelugo na mgbagbu, there is fire on the mountain. So everybody now na-agba oso Simon bụ onye oshi. O oh, yuzugo so many people. Fundraising ya na go down. ndị pipụl nyere ya ego ifrodat na eziokwu na ha pụta ife ịwọcha samon na ajọ obi nke ka nkụ na ụdịka dazụ ụdịka iwe na-ewu na awụ ọbụrụ small iwe samon is no more happy because fundraising ọ naghị afụzi people anaghị enyezie money like before so that is it thank you for this super chat ya na-ekwukwanye ya ka anyị na-anụ biko my pipo biko eh, ka m tido share m the video anyị akwanigo we must continue anya anyị bụ open ee eh, akwara linda thank you so much for joining me nwaada oh, chineke gọziere m ụnụ ncha ụnụ eh, ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwa but one thing for sure is that maazị nnamdị kanu must come out and he must meet us eh, well ọ ga dos edozi wee hapụ ha anyị agaghị adị compromise any day that I will come out and be compromise chukwu bụọ m ọnụ that very day I can never turn my back na IPOB ebe dos kwụ ka m ọsọgodo everybody fọlụ akpatawu n'ọfọ bikos ama m eziokwu maazị nnamdị kanu lovers onweghị anybody ga-alọvụ anyị ga-alọvụ biafrans including me more than maazị nnamdị kanụ nnamdi nnamdị lovers so much so anybody na-apụta na-akọrọ gị enu akụkọ ignore that person biafra eh, eh, eh, restoration is not all about uh, making noise or viewers on social media 1000 viewers are viewing you no ọ bụrụ na 1000 people na view ugo ịmaa that na you are acting drama oh, you don't have anything to offer that 1000 people na-evi na isi ha that they should bring uh, uh, so a so amount ka restore biafra bụ ka eji gbapụta maazị nnamdị kan they will all run away nobody will come out so that 1000 na-evi uru is not a guarantee onweghị ihe o nwere to do with ihe anyị na-eme so that na 1 million na-evi uru it is meaningless onweghị ihe o mean so that is it uh, on this note many are called but few are choosing. All these people following Simon Ekwenima are those people insulting our leaders uh, during the time ọ na-eme uh, broadcast na Radio Biafra. So don be carried away with their crowd. Simon na-ego viewers. So on this note, Ekechi David, thank you so much. Uh, Chikwado, I really appreciate you for the star. Chris Orji, um, thank you so much. Akwaralinda, I appreciate you. Onyeka Austin Chukwugozimegu, chineke gọzielu m each and every one of you ee eh, mụnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja ada maazị nnamdị kano biko ọ bụrụ na ishiabe dis video achọrọ m ka ishie ya ikpu nne simon ekwa i really appreciate you yes dos are still intact ha ka dị intact ee eh, chini mbadinuju thank you so much i appreciate you ekechi david i appreciate you share the video until i come your way again ngwazienụ ka emesịanụ